vazio que existe em mim Só encontrei no Pai, por isso é fantasia Tentaram me parar, não foi nem ano nem duas vezes Mas eu não desisti e fiz o que na Bíblia diz Eu vou seguir em frente, exaltando o Senhor Eu vou gritar bem alto, Ele me libertou baby mas era sofrimento e dor E um grande vazio que existia em mim Só encontrei no Pai e hoje eu canto assim Tentaram me parar, não foi nem uma nem duas vezes Mas eu não desisti, fiz o que na Bíblia diz Eu vou seguir em frente exaltando o Senhor Eu vou gritar bem alto, pois Ele Jesus me salvou